Soy Diego, soy parte de activista, militante de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Eh, soy afectado y lucho por mi derecho a la vivienda también eh, en un bloque del Banco Malo, que es el, el, Banco Malo, de Spanish Bad Bank, como en Inglaterra, no, como en, Irlanda, se creó un banco malo con el rescate del año 2012. Aquí se creó otro y nosotros Estamos recuperando, ocupando casas del, Banco Malo para pelear ahí por alquileres. Entonces eso es una parte de lo que se hace en la plataforma, que es un movimiento general por el derecho a la vivienda y contra las deudas de por vida aquí en el Estado español. Pues en, la plataforma de afectados por la hipoteca es una organización de ámbito estatal, o sea, de toda España. Eh, mm, sus siglas PA, pues eso quiere decir Plataforma de Afectados por la Hipoteca, empezó en el año 2009, es decir, un, año después de que llegara aquí la crisis internacional que empezó en Estados Unidos en el 2007 con la explosión de las burbujas subprime, de las, de las hipotecas basura, Aquí llega en el año 2008 y se creó por, inicialmente por el problema de los hogares con deudas de por vida con el banco para adquirir una vivienda y de cara al, público de allí, de Estados Unidos, hay que aclarar que en, España no hay la regulación que hay en el mundo anglosajón. Aquí si, si te quedas con una deuda con el banco, si entregas la casa no te libras de la deuda, que en Estados Unidos es distinto y en, Inglaterra también. Aquí le pierdes la casa y te quedas con la deuda. Y son deudas que pueden ser de 200.000 o 300.000 euros de por vida. Y aparte, este incendio de los eh, hogares hipotecados que no se ha llegado a pagar, que está como un poco calmado o controlado, eh, el incendio ese se ha, se ha, propagado a otras áreas de la vivienda. Son los alquileres, en la crisis fuerte ahora y, en el primer trimestre, los mismos datos que te citaba antes, primer trimestre del año 2017 han aumentado otra vez los desahucios que habían bajado, han vuelto a aumentar en términos estatales por los, por los alquileres. Y esto es eh, fundamentalmente en Madrid y en Barcelona. Entonces es verdad que se ha trasladado el problema y la cara pública del problema se ha trasladado a este otro ámbito del, del alquiler y en medio hay muchas más realidades de hogares en, situaciones muy atípicas de, pues de ocupación eh, o como inquilinos no reconocidos, pero que entraron como inquilinos, han entrado con una llave, han entrado con permiso, no han entrado dando una patada en la puerta, no son squatters, no son ocupas que llamamos aquí, eh, pero son considerados ocupas. Entonces es eh, toda esa realidad que se ha ido ensanchando y complejizando, es un poco lo que está ahora mismo en la plataforma. O sea, la PA para un eh, espectador o un público norteamericano, para que lo entiendan, eh, tiene mucho que ver con movimientos comunitarios que existen en Estados Unidos. De hecho, nos hemos inspirado en ellos. Es una tradición que en España no existía, la de la organización comunitaria vecinal. Eh, eh, aquí pues, eh, realmente ha habido mucha más importancia tradicionalmente del movimiento obrero, pero, o de ciertos movimientos vecinales hace 20, 30, 40 años, pero actualmente eso, eso está arrasado. Entonces se ha tenido que empezar un poco de cero. Entonces la organización de la PA tiene mucho que ver con organizar también en los barrios, a partir de lugares de referencia de la gente, donde se junta la gente, eh, iglesias, eh, mercados, eh, locutorios, centros donde va la gente a hacer sus papeles, a partir de ahí se, hace la difusión también de la plataforma. entonces eso es, algo que hemos aprendido de, muchos movimientos de, de, base de Estados Unidos, el aprender a entender cuáles eran los líderes que había en esas comunidades, entonces la APA tiene mucho que ver con eso porque tiene, organiza un sector eh, multicultural, que eso es muy nuevo también en España. España es un estado que empieza a tener cifras importantes de inmigración en la etapa justo anterior a que explotara la, a que empezara la crisis, a que explotara la burbuja inmobiliaria, o sea que solo a partir del año 2000 empiezan a venir y a ser una parte importante de la población en los barrios trabajadores, eh, la población fundamentalmente de latinoamericana, pero también del este de Europa y también del norte de África, incluso de los países del África Negra. Eso empieza a ser una parte estadísticamente importante a partir del año 2000, en realidad. Conoce 5 o 6 años de adaptación a una economía que está en expansión y luego enseguida ya a una economía que está en crisis absoluta. Entonces, eso es una realidad que, eh, se ha vivido en España en 10 años. Eso eh, hay que explicarlo porque no, no tiene nada que ver con Estados Unidos. Estados Unidos es un país multicultural desde, hace, desde su fundación <laughs> prácticamente. En España la multiculturalidad existía, pero está completamente tapada y, y incluso, bueno, sabéis, ¿no? La historia de aquí de expulsión de comunidades enteras, de obligarles a adoptar el catolicismo, eso está tapado <laughs> históricamente. Entonces, cuando realmente esta nueva multiculturalidad llega y, es evidente y no se puede tapar es a partir del año 2000. Entonces, la PA empieza a organizarse en el año 2008 partiendo ya de esa realidad y eso es lo que empieza a juntar. Familias eh, por la propia composición, eh, de a quién se le habían dado esos préstamos y quién estaba en la posición más vulnerable una vez que empezó la crisis, pues aunque, aunque también las familias españolas se habían endeudado, quien empieza a comerse el problema y a quedarse sin ninguna opción son familias inmigrantes. No es que las familias inmigrantes se hubieran endeudado más, hubieran sido más imprudentes, ni nada de eso. Las familias españolas se endeudaron igual. Pero, pero las que estaban en una posición más débil, porque no tenían redes de apoyo aquí, te quedas sin casa, no te puedes ir a casa de tu suegro, porque tu suegro está en Ecuador, o porque tu suegro está en Bolivia, entonces no, tienes otra opción más que juntarte con otra gente que está en tu situación. Eso empezó a juntarse en la paz. Entonces el trabajo de la paz es organizar eso. La plataforma se expandió, se creó en el año 2009, pero se expandió en el año 2011, que hubo una contestación ciudadana, que era el movimiento que se llamó por la prensa de los indignados, pero que que se llamó a sí mismo Movimiento 15M, porque mm, nació el día 15 de mayo del 2011. Entonces, aunque la plataforma existía de antes, cuando se expandió a nivel estatal fue eh, con el 15M y se expandió a través de una de las campañas que tenía la plataforma, que era la campaña Stop Desahucios, que era contra los desahucios en este tipo de hogares con deudas de por vida. Entonces, esa campaña fue la que hizo que se popularizara, la, plataforma y, al conectarse con un movimiento que era asambleario, digamos que la forma que adquirió la plataforma ya era, fue radicalmente asamblearia y democrática. Si, si no hubiera existido 15M, seguramente esto no hubiera sido así. O sea, no hay, un discurso muy elaborado en la paz. el discurso... Hay cierto discurso general sobre el derecho. Somos seres humanos y tenemos un derecho a un techo. No va mucho más allá de ahí. Entonces, cualquier otra cosa tiene que ver con elaboraciones académicas o que tienes que investigar, tienes que preguntarlas, tienes que elaborarlas y en la Paz no hay mucho tiempo para eso. Entonces, es más la práctica la que define. Y la práctica es verdad que en, lo ideal es eh, aquí cabe todo el mundo. En la práctica luego hay, bueno, pues dentro de la PA pues conviven, hay gente que se junta más con unos y con otros, hay, sobre todo en los dos últimos o tres años hemos notado, en el caso mío de la PA de Vallecas, que es un barrio obrero de, aquí de Madrid, histórico, pues cierto problema, ciertas, como que se abren ciertas barreras entre la gente. O sea que no, no hay que idealizar, y es verdad que no, se juntan los mismos los marroquíes con los españoles. en, la teoría está así. En la práctica, pues ves que luego hay... aún así, sigue siendo una, como una casa común, que se decía. <laughs> Casa común no es, una palabra nuestra, pero bueno, es, sí, es una especie de, sitio común en que es está. eso sí que está se entiende que hay una idea de apoyo mutuo. Digo, en lo ideal. La Constitución española del año 78 incluía una serie de derechos fundamentales, eh, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Eh, lo que pasa es que los incluía en un capítulo que no era no eran los derechos realmente protegidos en la Constitución. Sí estaba protegido el derecho a la propiedad, pero el derecho a la vivienda no, estaba, es como un derecho de segunda clase. Entonces, siempre estamos con esa contradicción de decir, no se cumple el derecho a la vivienda en el Estado español, pero bueno, realmente sabemos que no es un derecho real, que en la propia Constitución es un derecho que formalmente, no, no es que lo digamos nosotros, formalmente es un derecho de, como de segundo o tercer ámbito. Hay otros derechos que van antes, la propiedad, y luego derechos más básicos como el derecho a la integridad <laughs> física, tal que por supuesto son derechos fundamentales. La ley hipotecaria en el Estado español eh, es una ley que está hecha para proteger fundamentalmente al, prestatario, al banco en el caso de España. Entonces lo que hace es eh, eh, que la garantía del préstamo, la casa, eh, se la queda al banco con el impago, pero es que además todavía la deuda se la debes al banco de por vida. Entonces hay un procedimiento específico y un procedimiento especial dentro de los juzgados para proceder al desahucio que está de acuerdo con esta ley hipotecaria. Eh, y que incluye una serie de cláusulas que, son, que las hemos ido conociendo con el paso del tiempo y que ahora mismo, a día de hoy, están declaradas ilegales por la justicia europea, pero que todavía está tardando, en, en que esto llegue aquí al Estado español. La justicia de la Unión Europea ya ha dicho que son ilegales, pero hasta que eso lo adopten los juzgados de aquí, pues puede llevar un poquito de tiempo. porque hay un, bloque, hay un bloque oligárquico muy fuerte en España que está estructurado en torno a la banca y al sector financiero. Y hay que explicar que la especialización española en la globalización ha sido el sector turístico y el inmobiliario. Con lo cual esos son sectores que están regulados y fomentados desde el gobierno. Entonces, eh, quiere decir que están muy protegidos. Eh, no es tanto una desregulación como una regulación a favor de los ricos. Eso es una tendencia global y en España quiere decir que los sectores que son más fuertes son el financiero y el inmobiliario. esos son los que están protegidos. los protegidos en, estos términos, que tienen todas las ventajas para desalojar, se quedan con la deuda, pueden ser titulares de esa deuda y seguir cobrándola, aunque hayan vendido ellos la deuda, como en la crisis subprime, que la deuda ya no la tienen esos bancos, sino que la han puesto los mercados, ellos todavía pueden reclamarla. Una cosa completamente atípica. O sea, no es atípico el fenómeno. El fenómeno así empezó la crisis en el año 2007, la subprime, pero es que aquí el banco que dio esa hipoteca, aunque ya haya colocado ya la, la deuda en otro lado, todavía la puede cobrar y desalojar a esa persona y decir yo soy el titular de esta casa. Eso es, eso pensamos que no hay, no hay, mm, realmente es una excepción a nivel mundial, por lo menos a nivel europeo. ahora mismo la dificultad son, son, son muchas para siquiera, o sea, no las tenemos ni, ni, individualizadas, son muchas a la vez. O sea, no, hay un nuevo ciclo económico que tiene que ver con, con esto también que decíamos al principio del alquiler, trasladándose el problema, pero es el mismo problema, es el mismo problema que está en las economías desarrolladas o en las metrópolis desde los años 70, que es la financiarización. Es el mismo problema. ¿eh? O sea, que no es... La prensa lo enfoca de como si fuera cada vez algo distinto porque así ellos también pueden dar noticias. Porque parece que están hablando de algo, ¿no? Es el mismo problema que es la financiarización. La vivienda es, un bien que está financiarizado. Pues en España se ha atravesado distintas etapas. Con la crisis, cuando se crea el problema del crédito, eh, y el problema del parón económico, pues eso, como que llega a estratos de sociales que están un poquito por encima. Que es una cierta gente, puede decir que es clase media. Y eso ahora mismo ha vuelto un poco a afectar a, pues a la gente a la que había afectado siempre. Pero en el nicho concreto de los alquileres sigue afectando. O sea, es verdad que sigue habiendo una crisis muy fuerte de la clase media en, en España. Entonces, el problema es, en este cambio, eh, la PA no está recogiendo, no está recogiendo visiblemente ese, problema de, las, sobre todo de las generaciones jóvenes. En la PA hay mucha, muy poca presencia de gente joven de formación universitaria. ese es un problema, no digo que ese sea el problema de la PA, pero es un problema, un problema de visibilidad. Entonces, estamos en una situación como de, de descapitalización del movimiento, en las emergencias nuevas no somos capaces de recogerlas del todo. Es verdad que ahora en las asesorías nuestras llega mucha gente con el desahucio de alquiler, que son la mayoría de desahucios que hay. Eh, llegan, eh, sí que hay familias jóvenes que están siendo desahuciadas, pero son familias que no son, son familias. Son de un, sector social que en España está desde la transición muy invisibilizado, que es la clase trabajadora. La clase trabajadora en España, desde la transición, está invisibilizada completamente. Se constituye una sociedad de clases medias y aquí se ha, se ha acordado que los problemas de la sociedad son los problemas de la clase media. Entonces, claro que la PA viene gente joven. En la plan mía de Vallecas, muchas de los que han sido socios en los últimos dos meses, que hemos tenido un montón de socios, son parejas de 24 25 años con niños. No son gente de aquí de Arganzuela, de la Lavapiés, eh, jóvenes, pero que viven en pisos compartidos, estudios universitarios, que ahora se ven afectados por la gentrificación en el centro de Madrid. Que eso es un poco lo que está patrimonializando o centrando el discurso de la crisis de alquileres, que es general, pero se está centrando mucho en ese sector. Entonces, la PA, por lo que sea, no estamos recogiendo ni estamos representando ese problema. O sea, mucha gente se ha hecho activista en la PA el, núcleo del activismo en La Paz es gente que no tenía nada que ver con el activismo, pero les faltan herramientas de todo tipo y además no, hay tiempo para, para tener debates y para tener los debates como habría que tenerlos. Entonces lo que sucede es que los cuando todo va bien, todo va bien. <laughs> Cuando hay un momento de retroceso, eh, donde no hay un debate serio, analítico, donde cada problema se aísla, y, realmente es que tenemos una lista de problemas ahora mismo inabarcable, no es que haya un problema, tenemos un montonazo de problemas, cada uno, y hay problemas muy micropolíticos, y hay problemas que son macro, que tienen que ver con la coyuntura económica, eso lo, lo individualizas o lo aíslas, que es parte del pensamiento analítico, que es que eso lo aprendes eso lo aprendes en la academia, en la universidad, con una formación o en su día. En su día se aprendía en el movimiento obrero, en los Ateneos, en... no es que se tenga que aprender en la academia, en la universidad, no, en había otras instituciones de otro tipo donde el pensamiento científico, analítico, se transmitía. Eso ahora mismo no existe. No hay una instancia intermedia. La gente que no accede a eso, no accede a eso y no hay otro lugar donde lo puedas adquirir, porque no lo hay, no existe, está arrasada la sociedad, la autoorganización está completamente arrasada, con lo cual esas instituciones nosotros las tenemos que crear a la vez que estamos con todo el... Pues, completamente nos sobrepasa, <laughs> pero... los ayuntamientos del cambio, Madrid y Barcelona. Madrid y Barcelona, los dos ayuntamientos del cambio, son los que más han aumentado los desahucios en toda España en el año 2017. Son los ayuntamientos que iban a acabar con los desahucios. Son los ayuntamientos que además han recogido mucha gente, y mucho, incluso lemas. Lema sí se puede, que es un lema que realmente no es de la paz, es un lema que viene del movimiento de los temporeros en California, César Chávez, etcétera, bueno, él también lo conocéis de sobra. Si se puede, viene de ahí, ¿no? y la PA los recoge de los movimientos migrantes, del May Day del año 2006 en, Estados Unidos, todo eso lo recogemos de ahí. Eh, pero realmente eso es conocido en España por la PA. Un problema central ahora en Europa es la, y en todo el mundo para la izquierda es la distancia entre la clase trabajadora y las clases profesionales liberales que están en el discurso de la izquierda. Entonces aquí ya había una organización que era la PA, que estaba teniendo mucho éxito en conectar los dos mundos. ¿Por qué narices ahora los separáis? Porque ahora en Barcelona se ha creado un sindicato de inquilinos en Madrid se ha creado un sindicato de inquilinos? Tú ves la foto de los desahucios que está parando el sindicato de inquilinos en Barcelona y ves las fotos de los desahucios de inquilinos que está parando la PA en Barcelona esta semana y ves la diferencia ves que en La, Paz hay mucha gente más morenita, mucha más gente distinta, eh, inmigrante, eh, españoles, pero que se le ve que, que, no son, no van con la mochila y <laughs> no vienen de estudiar en la uni, Y ves los, las fotos del sindicato de inquilinos, ves que los que están parando el desahucio son los, los chavales ¿no? de la formación universitaria. Y dices, ¿por qué hemos vuelto a eso? Pues es un, es un paso atrás, ¿eh? Es un, paso, es un retroceso aparentemente puede parecer como que no, que es que ellos están adoptando la lógica de la paz, se expande y es bueno porque se distribuye, pero en términos de, subjetivos es, un, claramente un retroceso. esto, todavía lo estamos elaborando y lo estamos procesando y para algunos de nosotros es un motivo fuerte de frustración. España es un país latino, es un país de cultura mediterránea, entonces aquí la familia eh, ha sustituido las políticas tanto del mercado como del Estado. Donde no había ni mercado ni Estado estaba la familia. de hecho, por eso mismo eh, se ha dicho que ni el Estado ni el mercado están muy desarrollados, porque <laughs> casi todo lo ha ido cubriendo casi todas las necesidades de la familia y bueno, pues las mujeres, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa cuando te echan hoy en casa si eres una familia española típica? Pues que te vas a vivir con el suegro o la suegra. Eso es lo más típico. O en el caso, pues por ejemplo, de mi... Hay muchas familias que no tienen el problema del desahucio, porque es la familia la que está pagando la hipoteca, el caso de mi hermano, que es el caso mayoritario seguramente. Ah, tú no puedes, como mi hermano lleva años en paro, su pareja está trabajando pero no tiene ingresos para pagar la hipoteca, quienes están pagando la hipoteca son los abuelos, los abuelos de mi cuñada y mis padres, mis, los padres de mi hermano. eso es muy típico, ¿no? Antes de que se llegue a la situación de desahucio está eso. Entonces eso es eso lo gordo, eso lo gordo. Y todo lo otro, que es la emergencia, lo que llamamos emergencia habitacional, es cuando no está eso. Entonces, cuando no está eso, lo que pasa es que tampoco está el Estado y el mercado empieza a a dar, eh, a, parasitar también y a entrar muy fuertemente en el mercado del alquiler. Entonces, ahora mismo ni siquiera el alquiler es una salida, porque para alquilar te echan de una casa con la hipoteca, o te echan de una casa de ocupa, o te echan de una casa que estabas alquilando, y ahora mismo el mercado del alquiler, que está ya financiarizado casi completamente, te exige cuatro meses de adelanto, te exige un aval, exige una nómina, que se llama aquí tener un contrato legal de trabajo, y una nómina de pues, familias que hemos tenido nosotros de pues, hasta 1.700 euros les pedían al mes. Demuéstrame que ingresas 1.700 euros al mes y yo te, dejo... No es que te cueste 1.700 el alquiler, es que, es que para hacerte yo el contrato y vivir aquí tienes que tener esta nómina para estar yo seguro. Y eso es porque hay una financiarización, es decir, que está eh, que, ellos se crean sus colchones también para, tener, para que haya una rentabilidad asegurada. Entonces eso está dejando mucha gente fuera, por eso están aumentando ahora los desahucios. ¿Qué sucede? En una ciudad como Madrid, que no hay vivienda pública, en el conjunto del Estado español es el 2% del, parque de vivienda es social o público. Que ni siquiera dentro del parque con, mm, que entra como público no es realmente social son dos cosas distintas, porque aquí había la vivienda pública y la vivienda social, eran dos cosas distintas. Eh, pero juntando todo eran en torno a un 1-2%, que es muy poco. Y en Madrid estamos en esa situación completamente. Añadiendo, para grabar, que los últimos gobiernos anteriores al gobierno actual de la coalición de Podemos, con más agentes, en eh, los gobiernos anteriores del Partido Conservador, del Partido Popular, eh, han vendido la vivienda, <laughs> la vivienda que había, por el problema de la deuda, que es el problema de Europa, problema de la deuda, los gobiernos no tienen dinero y deben dinero a los bancos. Entonces tienen que deshacerse de los activos que tienen, como las casas. Eso es, en la teoría, en la realidad es un expolio, no, tiene nada que ver con una racionalidad económica. Se hará la excusa, se hará la excusa, pero bueno, la excusa la han usado y han dicho, no tenemos dinero, pues vamos a vender, eh, en el caso de Madrid, 5.000, 5.000 viviendas eh, públicas en el año 2013, todo en un año. la, ciudad de Madrid perdió 5.000 viviendas públicas en el año 2013. Entonces eso a, a la vez ha generado muchísimos desahucios y mucho problema de ocupación también, porque las viviendas que han ido quedando vacías ha ido entrando la gente, con lo cual esa gente también ha ido siendo desahuciada después. Y luego hemos aprendido que ni siquiera han vendido esas viviendas por lo que valían, sino que las han vendido por debajo de su precio, con lo cual no era verdad que las hayan vendido para, por el problema de la deuda, sino porque hay, como dice Podemos, una trama, <laughs> hay un acuerdo entre los diversos agentes de la economía, de decir, bueno, eh, vamos a depredar aquí todo lo que sea, y aquí el problema del déficit, el problema de la deuda, es un problema para los gobiernos socialdemócratas, no es un problema para los gobiernos conservadores. Es un problema para el que llegue después, pero para mí no es un problema porque yo estoy vendiendo por debajo del precio. Entonces, ¿Qué, situación te tienes cuando te desahucian? Pues es esa, situación institucional. En España hay, en Madrid, lo que hay cuando te desahucian es, a día de hoy, también con el gobierno de Podemos y Manuela Carmena, es una multiplicación de agencias público-privadas que te dan una respuesta de un albergue, un hotel, te pago dos o tres meses de un alquiler privado, em, o entras en la, lista de espera de vivienda pública. Poco a ah. poco van gestionando así la, avalancha. Van diciendo, este aquí, este aquí, este aquí. Mujer maltratada aquí. Eh, familia monoparental con cinco niños aquí. Eh, pero claro, eh, aquí, pero antes hay otros 20, entonces no, hay sitio, te vas a la calle o te vas a otra ciudad. esa es la, En España hay tres niveles administrativos, que son el gobierno central, del Estado, del gobierno de España, lo que se llaman las comunidades autónomas, que son los gobiernos regionales, como un modelo parecido al federal que puede haber en Estados Unidos, que son que llaman lo que serían los estados en países como México, Estados Unidos o Brasil. En España serían las comunidades autónomas. Y luego están los ayuntamientos, que son esa tercera escala, entonces, la política de vivienda la tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas. El gobierno central hace mm, mm, marcos legislativos generales sobre, por ejemplo, la ley de los bancos, sobre el consumo, sobre las hipotecas. Eso es del gobierno central. Pero la parte de vivienda es, es local. Entonces, hay esas dos instancias, la comunidad y el ayuntamiento, y ahora mismo pues se resume todo en que no hay vivienda, <laughs> no hay política de vivienda. Eh, ahora, el nuevo ayuntamiento de Madrid eh, ha recuperado una función que tenía la empresa municipal de la vivienda, que era construir vivienda social, que en su día la habían aparcado. Pues ahora sí están construyendo nueva vivienda, lo cual tiene ventajas y tiene inconvenientes, no es algo tan... no es que esté bien del todo. Eh, pero cuando se termine de construir esas 4.000 viviendas que han dicho que van a construir, vamos a estar en la situación que estábamos en el año 2013. O sea, de parque público de vivienda disponible vamos a tener lo que teníamos hace cuatro años. Y hace cuatro años ya teníamos un problema <laughs> gigantesco. Es decir, y esto es muy difícil de trasladar a la gente que está con la ilusión del cambio, del municipalismo, decirles, Mm, sí, sí, estáis aquí diciendo que se han parado los desahucios, que ahora todo es muy bonito, que se están construyendo, pero en la práctica, en la práctica, si esto que estáis haciendo se va a hacer, que eso está por ver, si se hace, vamos a estar como hace cuatro años. Entonces eso es, esa es la realidad. en todo el, eh, pues eso, Cataluña, País Valenciano, Murcia, todas las zonas de la costa mediterránea española, el problema hipotecario es gigantesco a día de hoy. En, Madrid también lo es. O sea, sigue siendo un problema grande. Pasa, estamos en otra fase política, en otra fase económica, de gobernanza también de los propios bancos con este problema. Pero digamos, por, por eh, utilizar una metáfora que estamos usando, el problema hipotecario no se ha resuelto. Eh, aquí en España hay mucha afición al fútbol y digamos que el problema se ha despejado a córner. Cuando llega ya los, los jugadores atacantes y, y tiran y el, y el, portero despeja córner, pero no se ha resuelto, la jugada <laughs> sigue. ¿eh? Entonces el problema hipotecario está ahí, el problema de la, que es el problema de la deuda privada, de la deuda de los hogares, y que está un poco despejado a Cornell por políticas que tienen que ver con la gobernanza europea, la respuesta del Banco Central Europeo a la crisis, la empezaron, a comprar deuda. Entonces eso, ha hecho que hayan bajado mucho los tipos de interés, y que se haya, se haya un poco calmado el problema hipotecario, pero sigue ahí. Sigue ahí. En el primer trimestre de, este año han aumentado los, los, los lanzamientos, las desahucios hipotecarios en Madrid. La única provincia en toda España que ha aumentado, pero han aumentado sea que eso no es, no es un problema que esté ahí aparte, hasta que no se cambie la ley hipotecaria, eso no, va, no se va a solucionar, va a seguir ahí. Dicho esto, pero es que nosotros lo intentamos dejar muy claro siempre porque no parece como ser una cosa del pasado, no. A través de la lucha, a través de los propios cambios que han ido tomando las, las entidades, se ha ido parando un poco el problema. Pero la regulación es la misma que teníamos. Eh, eh, que ha ocasionado el problema. Con lo cual, hasta que no se cambie la regulación, el problema sigue ahí. nosotros pensamos que es quitando la vivienda a los grandes tenedores, no construyendo nueva vivienda. Hay una autora, que, es la directora de New Left Review, que se llama Susan Watkins, que en un artículo de la época justo del referéndum en Grecia sobre el, rescate con Siriza, ella hizo ya una caracterización de las nuevas izquierdas populistas o radicales en Europa, desde Mélenchon en Francia, Podemos o Corbyn en Inglaterra, Siriza, tal. Y esta hablaba de eso, eh, las caracterizaba, lejos del sentido común que hay como que es, que es como una especie de nuevo radicalismo, esta tía decía, estos son socialdemocracias débiles. Lo hemos visto ahora en Inglaterra con el escándalo de Greenfell Tower, que Corbyn ha dicho, hay que expropiar las viviendas de los ricos para realojar a esas familias. Y ha sido como es lo más lejos que ha, llegado la socialdemocracia en Europa y se está diciendo que es increíblemente radical. Entonces pues esa es la situación en la que estamos, ¿no? que es que esa reclama que tenemos nosotros en la paz de que hay que quitarle esas viviendas a los propietarios es, vista como de una radicalidad y dices, pero si que no es ni radical, es redistribución, es lo que ha hecho toda la vida la socialdemocracia. ¿Por qué medidas que son completamente reformistas, pero absolutamente reformistas, son vistas hoy como, como comunismo. ¿Por qué? Entonces ahí estamos, nosotros pensamos que hay que, de hecho, es que ah, nosotros mismos no decimos que hay que expropiar. Decimos que hay eh, una figura legal en España que es la de la cesión de uso. Pero con eso te evitas que digan que, eres comunista, que es que les expropias, que la propiedad... Dices, no, no, no, es, el propietario está obligado a ceder el uso, pero sigue siendo propietario. Eso es lo que defiende la PA. O sea, la PA estamos defendiendo que el propietario siga siendo propietario. Ya ves tú que somos aquí súper <laughs> radicales. Aún así, estamos muy lejos de eso pero pensamos que es lo que puede construir más. Si luego el Estado, enganchando con sus Watkins, no, no tiene capacidad, si el Estado crea 4.000 viviendas más en Madrid, luego no va a tener la capacidad para gestionarlo. Esa gestión de esas 4.000 viviendas la va a delegar. El Estado real actual es una cosa, es una papilla. Cuando hablamos de el Estado, defendemos más o menos de Estado, yo no defiendo más Estado. Yo no defiendo más Estado, yo defiendo quitarle a los propietarios lo que tienen. Eso no quiere decir defender más Estado. Defender más Estado es decir, hago 4.000 viviendas más y eso lo va a tener que gestionar el Estado actual en Madrid, que es una papilla de ONGs, eh, trabajadores sociales, servicios sociales, que hacen informes, que hacen... Eso es el Estado hoy en día, que, hacen de policías, de los pobres. Pues eso no, no defiende la paz, la no defiende eso para nada. Porque si tú haces 4.000 viviendas más, primero tienes que hacer que la gente vaya a vivir ahí. Y aquí en España siempre ha habido un problema que no había vivienda pública, pero luego la que había encima no la daban. Y eso va a volver a pasar. pues mejor a la gente que ya está ocupando casas les regularizas. Yo soy, ahí soy partidario, menos Estado. Menos Estado. Simplemente a los propietarios les quitas. Y eso implica menos Estado, pues que simplemente hay una <laughs> normativa porque el propietario esté obligado a dar alquileres. Eso implica menos Estado porque implica menos trabajadores sociales, menos informes, menos agencias, menos tal. Menos con esta, menos mediación, pero nos tienen muy pillados con esa tontería del Estado y de, de, fondo. Es que la izquierda ha dejado, ha, ha, como que ha colocado al Estado en un altar. Y es un altar que no les corresponde porque es el, Estado es propiedad de la, también de, de las oligarquías y de... Pensar, yo no quiero más Estado en esas condiciones. Ahora mismo es un momento muy duro. O sea, yo, la ilusión yo es que me estoy peleando mi alquiler. Pero, es, al final es algo que me agarro. Ahora mismo es, muy complicado. Hasta que no pillemos otra onda, otra, una, alguna salida que además sea más o menos consensuada a nivel estatal, rearmar la estrategia, es, eh, ahora mismo estamos en, un momento durísimo. lleva a me agarro. o sea, yo me agarraba a, pues no sé, al coraje de las compañeras, a, bueno, pues a ver gente con vidas muy distintas a la mía, trayectorias muy distintas a la mía, pero bueno, es que eso, hasta eso se te... Hasta eso se te agota, <laughs> pues ahora mismo no. Ahora mismo mi motivación <laughs> fundamental es es conseguir el alquiler, que yo estoy en un bloque, entonces el mío es el de los otros 14 pisos, que no son una cosa mía, ¿no? a mí me parece de lejos el mejor documento sobre la crisis hipotecaria en España. Porque hay, hay otros trabajos de tipo más periodístico que han intentado explicar la PA, y precisamente por ser periodísticos y por ser objetivos, eh, al final no explican nada. <laughs> Yo soy periodista. Entonces sé cómo funcionan, al final el periodismo es un código que te manejas para que sea un relato periodístico, tiene que haber esta parte, la contraparte, no sé qué, pero realmente explicarte la PA, que a la vez explicando la PA explicas gran parte del problema. Pues no, es que esto es interesante porque explica la PA, ¿no? como explica muy bien la PA, explica, eh, explica muy bien el problema. Entonces, yo creo que no hay ningún documento mejor que ese. Es una, cosa que se debería ver ahora que están hablando los del sindicato de inquilinos y tal, eh, que hay ideas ahí muy raras sobre hacer eh, asesoría individual, y, decirle, no, no, ve ved esto, y entender por qué la PA es lo que es, por haber hecho asesoría colectiva, por no haber centrado todo en la figura experta del abogado. Eso sale muy bien en el, en el documental. Yo, la verdad, antes mm, miraba a mi hija y a mis nietos y se me caía el alma a los pies, porque yo digo, ¿qué, qué futuro tienen? Digo, ¿y si nosotros no estuviéramos, qué? Nunca voy a olvidar esa palabra de mi director de caja que me dice, yo porque, claro, yo confiaba en él y le digo, Xavi, tú lo ves bien. Y entonces me dice, Marcela, estás haciendo el negocio de tu vida, estás asegurándole el futuro a tus hijos. Eres una madre que piensa en el futuro de sus hijos. la vivienda tiene que ser un derecho o una mercancía. Esto no es una cuestión técnica, esto es una cuestión de que como sociedad queremos decidir que sea un derecho y no una mercancía. Y sobre eso tenemos todo el derecho a opinar y no hace falta estudiar ninguna carrera para opinar sobre ello. Cuando el Estado te da la espalda, la ciudadanía tiene que organizarse y tiene que organizarse de todas las maneras posibles y también tiene que prepararse para practicar la desobediencia. Evidentemente es pacífica, pero eso no quiere decir que no sea contundente. Porque yo fui uno de los primeros que decía, ¿cómo se puede pelear David contra Goliat? Y sí se puede, sí se puede pelear David contra Goliat.